Tā bija piektā revolūcija, Bronšteina, Trotska vadītā attēlota. Šeit mums ir ķēžu rāvēs. Es nezinu, kāpēc ķēdes nav sarāvis. Ko mēs par to domājam? Mana mīļā tauta, šodien 6. februārī partija par Latvijas neatkarību manā personā Puķe Edvīns Kuters atnāca uz šo pasākumu, lai paustu savu viedokli par notiekošo valsts. Diemžēl organizātori Andra Orola un Amstulāvis biedrības izcieņu biedrībai to, ko viņi dara, personā liedza vārdu man un tāpēc es izmantoju šo iespēju šeit pie šī vai brīvības bez vai pieminekļa. Vērš uzmanību uz to, ka situācija ir traģiska. Pat bēgļi negrib pie mums braukt. Un, ja nopietni, situācija tiešām ir traģiska, jo nav nekāda instrumenta, ja bēgļi, kuri var būt desmitiem vai simtiem tūkstoši, saņem uzturēšanās atļauju jebkurā Eiropas valstī, saņemus komandu, kā viņi saņem līdz šim, doties uz Latviju. Un viņi neiekļausies šeit darba vai bezdarbnieku tirgu. Viņi iespējams šeit sāks laupīt, jo viņiem vajadzēs kaut ko ēst. Šādi Amerikas Savienotās valstis ar hausu mēģina iznīcināt gan veco Eiropas Savienību, gan iespējams arī pašu Angliju. Tāpēc mēģināsim apvienoties, izveidot savu neatkarīgu Latvijas valsts, patiešām Latvijas valsts banku. Šo pieminekli kādreiz izveidoja saziedojot pa latiņam, pa santīmam, sametot, saziedojot. Mums šodien ir vajadzīgi 5 miljoni eiro tikai. Tas ir pa 5 eiro 1 miljons. Mēs esam vairāk. Latvieši mēs esam vairāk. Un mēs izveidojam savu Latvijas banku. Fuktuks nedrīkst mums atteikt. Nav likumīgas iespējas. Un tikai sava banka, kura var finansēt savu zemnieku, savu jūrnieku, savu strādnieku, var izveidot tiešām suverēnu, neatkarīgu Latvijas valsti par Latvijas neatkarību.